ona ketdik shahar ko'rsatay rasxotidan aslo g'am yemang ona yuring shashlik olib beray faqat bolam o'zing ye demang olib boray go'zal joylarga ko'zingizni biroz quvnatay yoshligimda ko'p o'ynatgansiz men ham sizni shunday o'ynatay qo'ying bugun qozon tavoqni. to'xtab tursin dunyo ishlari bir kun yayrang siz ham iltimos unutaylik dardu g'amlarni eskiribdi usti boshingiz yangi ko'ylak olay demaysiz bo'yingizdan bo'yim balandda qachongacha bizni o'ylaysiz bo'ling ona ketdik shaharga yangi ko'ylak olib beraman o'g'il bo'lib bir yasantiray evaziga duo olaman ona ketdik